Hello wapendwa, karibuni katika chaneli yangu. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, karibu sana, na kama wewe ni wa zamani, hai, asante sana kwa kuendelea kuwatch video zangu, na video yangu ya leo nitaenda kuonesha hii nail kit au seti nzima ya vifaa vya kupakia rangi makucha. So without further ado, let's get to the video. So seti nzima inakuja hivi kama mnavyoiona. So kitu cha kwanza ambacho kinakuja kwenye set ni taa ya kukaushia makucha. So mimi nilinunua, nilikuwa nataka kununua specific just hichi kifaa hichi mnachokiona hapa cha kukaushia makucha, kwa sababu cha kwangu ambacho nilichokopo nacho kiliharibika, lakini nikaona seti nzima ni bei rahisi zaidi so nikachukua seti nzima. So kitu cha kwanza inakuja hiyo taa, alafu pia kuna hum sasa sijui vile vinanilivya msasa nimeviweka wapi. I wish ningewaonyesha pamoja na msasa wake, ila sikumbuki sehemu nilipoiweka. Halafu inakuja na gel za aina tatu kama mnavyoona, moja ni nyeupe, nyingine ni ya pink na nyingine ni kama rangi ya maji hivi. Halafu pia inakuja na brush. Hizi brush ziko za aina tofauti tofauti ndani, zingine za kuchorea. Halafu inakuja na hii cuticle remover, sijui mnahitaji kwa Kiswahili jamani, ya kuondolea hizi nyama pembezoni mwa kucha. Alafu inakuja na hii kalamu Alafu pia kuna hichi kidude cha kuchukulia um, cha kuchukulia hizi haya mapambo alafu inakuja na misasa ya aina tofauti tofauti. Sijui kama hii misasa ina majina kwa Kiswahili by the way, lakini Kiswahili ni lugha ngumu sana. alafu pia inakuja na hiyo tena cuticle pusher. Anyways, kama kuna kitu ambacho sitakitaja vizuri na unakijua jina lake, please niachie kwenye comment hapo chini ili nami nijifunze. Alafu pia inakuja na hii sehemu ya kupakia rangi display, haya makucha ya bandia ambao unaweza ukapaka rangi kama una wateja wako wanakuja saluni, unaonyesha wanachagua rangi ambazo wanataka. Na kama mnavyoona kichwa kidude nichokiinua kiinua ni kwa sababu ya ku ya kupakia inaitwa nini cut eye nail alafu hivi vidude hivi vya pinki hivyo ambavyo navivaa hapo ni kwa sababu ya kutolea ya kutolea rangi ya gel alafu kuna mapambo ya aina tofauti tofauti Hii kit nadhani ni nzuri sana kwa mtu ambaye anaanza kujifunza kupaka rangi rangi hizi za gel kwa sababu iko complete. Alafu pia una hizi ming'arong'aro, pia ni urembo <laughs> ya kuja aina ya gold pamoja na silver Pia kuna hizi stika za kupakia gel. Pia kuna hizi stika nyingine ni za aina tofauti tofauti. Ziko kama tano katika kila mfuko. Kuna pia hizi uh, decal stickers. Hizi zinatumia maji na zile za mwanzoni nilizoonyesha zinatumia gundi. Kama ungependa kuona jinsi ya kutumia hizi decal sticker, niachie pia comment yako hapo chini. Ziko nyingi sana. Kama unataka kujifunza na yani na hii nail kit ni nzuri sana, imekamilika kabisa. Pia uh, bei ya nail kit nzima ni shilingi ilikopo dola ishirini na nane kulikuwa kuna punguzo la bei, kwa hiyo ilikuwa inauzwa dola ishirini na nne nail kit nzima kama mnavyoona hapo, ambayo ni kama elfu hamsini au elfu sitini elfu hamsini tuseme hivi ya Kitanzania. Nitawawekea link hapo kwenye description box kama mtu unataka kununua hiyo nail kit. Au kama unataka kuioda kupitia kwa mtu, nitakupa namba za mtu ambazo unaweza ukaoda moja kwa moja. Una hizo pia sticker hizo ni stika pia, ni kama ribbon. Alafu haya ni mapambo mengine tena kwa sababu ya makucha. Pia kuna hizi za kutolea rangi. Zinakuja ndani ya hiyo kit. Pia kuna aina ya rangi tofauti tofauti. Hapo kuna base coat na top coat, ni hizo mbili hizo nyeupe nilizokuwa nimezishika, na hizo rangi nyingine pia unaweza ukachagua rangi ambazo wewe unataka. Kama nilivyoambia nitawekea link ya kila kitu kwenye description box hapo chini. Kama mnavyoona hizo ndo rangi ambazo nilichagua. alafu una hii gundi ambayo unatumia kwenye stika. Sorry, nilikuwa natafuta stika za kuonesha ambazo unatumia gundi. Yeah, hizo stika ndio unaotumia hiyo gundi. Alafu una haya mafuta kwa sababu ya hizi nyama za pembeni Nyama ngozi, ngozi ya pembezoni mwa, mwa kucha lako. hapo inakuja na hichi kikopo kidogo Kama mnavyoona hiyo ndo seti iliyokamilika. Kama umeenjoy hii video, usahau kunipa like, usahau pia kuniachia komenti yako hapo chini, na pia share hii video na marafiki zako, na kama unataka kuorder this set please niandikie kwenye email yangu au nitafute kwenye Instagram, nitakuambia jinsi utakavyoweza kuipata na kitu kingine kama huja subscribe kwenye hii channel please subscribe na tutaonana kwenye video nyingine bye